欢迎来到九德电子产品快讯。今天要来跟大家介绍的新产品是由 Apogee 提出的全新产品——便携式日光积分计 DLI Series。DLI Series 是一款怎么样的产品呢？其实我们从它的全名 “Daily Light a n d g r a y 就可以看得出来，这是一款专门用于光日照侦测的测量仪。它主要的功能是用来测量 PPFD、EPFD，还有光日照累积值，就是我们俗称的 DLI 和光周期等。它典型的应用就是用于侦测 p a r EBR 强度，还有光日照累积值，还有生长光照的光周期，提供对于植物健康生长速率、光合作用水平、植物形态、作物转向等重要的数据的收集。 DLI 的产品特色是十分的小巧灵活，方便于使用。最宽的长度仅四公分的大小而已，就是几乎是一个手掌的大小而已。然后它底部的话是支援四分之一二十的螺纹接口，方便我们安装于各种的脚架进行应用。像 DLI 它。 的部分。右下角部分就是我们光周期，左下角部分就是这一台装置的运作天数。除了呃，荧幕显示之外，它也是提供 IP 六十五的防护等级，可以有效的防尘防水。此外，它也提供了高达九十九天的数据记录功能，并且可以透过 USB 界面进行资料取得。那它格式啊，就是比较常见的 CSV 的档案格式，可以便于我们进行后端的一些资料处理跟应。 进行了相关的校准，然后 DLR 五百的话，它就是全光谱的侦测；DLR 六百的话，它就是针对 e P A 啊下去做光谱的一个范围侦测。好，接下来就让大家看一下产品规格表部分。其实它们的测量范围都是零到四千每平方米的光子摩尔数，视角都是一百八十度的一个全阳光视角的测量。 然后最主要的不同就是在于它们的关谱范围有一点点的差异，前面有提过了。然后它们都是两颗的 AA 电池供电。如果想要看更多详细的资料，欢迎点击下面的链接。最后给大家看一下这次 d l i 的多功能配件包，从左至右的话就是变细包，然后操作手册，还有 USB 传输线，跟我们的安装木桩，还有螺丝起。 供电电池。以上就是我们针对便携式日光积分机 DLIC 做的产品简介。如果想要看更多的相关的产品介绍的话，欢迎追踪我们九个电子。我们下期影片再见，拜拜。